welcome to my channel Rain Bubble Oke okay guys, jadi video untuk hari ini aku cuman mau sharing uh, gimana saya ulang dekor Ini ya, ulang dekor manorku Jadi ada pembahan tambahan dan ada juga perubahannya Jadi di sini ada dua pick, uh, pick house by the way kemarin cuman satu Dan music note-nya saya cuman taruh di bawah segitu aja Dan Christmas tree-nya juga saya udah pindah keluar dan di sini ada tempat kucingnya lagi satu tapi nggak ada kucingnya kucingnya cuma satu <laughs> oke okay, dan sini ada tempat mountnya dan stablenya by the way stablenya nggak ada kuda <laughs> oke okay? uh, eh, dan di sini sepertinya nggak ada perubahan apa apa cuman ya diperluaskan aja hive-nya udah saya pindah jadi di sini gampang untuk mengambil hasil ini ya hasil peternakannya dan by the way uh, ta, uh, tempat apa tuh floornya juga saya tambahin mahogani, mahogani biar kalian lebih gampang mengambil ini guys mengambil herbnya nanti ya guys jadi di sini ya tempat-tempat uh, by the way sunflower seednya kemarin ngebak nggak bisa jadi saya mesti tunggu proses lagi di uh, tunggu hasil panennya oke jadi di sini ya nggak ada tambahan apa-apa cuman diperluas ya tambahannya cuman stable dan mountnya saya taruhnya gitu oke okay, dan di sini tempat di herbal tea nya bagian sini saya nggak ada mengubah karena saya suka banget sama tanya seperti gini simple oke okay? jadi nah, seperti ini aja jadi kemungkinan perubahannya juga nggak banyak cuman diperluaskan aja supaya workshopnya nggak terlalu berdempetan dan di sini cuma tambahin lagi face font oke okay, dan sini nggak ada perubahan apa-apa sih oke okay, jadi seperti ini guys biar lebih jelas layoutnya seperti gini oke okay. Nah kan bisa lihat kan workshopnya lebih luas jadi nggak terlalu dempet gitu guys. Oke dan di situ juga saya beri lagi satu jalan ya. Jadi di sini di farm saya kebun teh saya dan ini ya manornya bisa lihat ya. Oke jadi sangat simple, simple simple aja. Oke jadi sekarang kita lihat kita keliling. Um, kita lihat-lihat jadi seperti ini pagodanya pagodanya juga saya geser sedikit dan untuk floornya saya cuma tambahin agak flower pattern gitu guys ya patternnya agak kelihatan bunga gitu jadi by the way tea form saya kebun teh saya itu harus manual guys nggak semua auto ya jadi di sini karena sprinklernya tidak cukup dan pohonnya saya nggak tebang guys sayang kalau mau tebang <laughs> kan mahal kan jadi saya biarin aja walaupun musim apa nggak apa-apa yang penting dia nggak mati jadi kita bisa ambil hasilnya di saat musimnya nanti oke jadi simpel-simpel aja nah logistiknya juga saya taruhnya di sebelah agak tempatnya agak pas gitu Oke, jadi sekarang kita mau menuju ke farm saya ya, kebun yang lebih besar. Oke, let's go to the wetlands. Well Island ya Well Island jadi ini Well Islandku jadi kita bakal ke sana Oke, okay, by the way di sini pakai pickaxe ya guys, pickaxe silver pickaxe untuk membuka batunya. Welcome to my well island, my farm, <laughs> kebun saya guys. Oke, okay, jadi di sini masih ada tumbuh-tumbuh. Jadi uh, desainnya simple-simple juga ya. Yang pasti, yang yang yang penting itu gampang menatanya gitu guys. Oke, okay, jadi di sini saya bisa menanam <gasps> banyak sekali yang saya pinginkan gitu guys. Oke, okay. asal bahannya yang kita perlukan semua ada, bisa ditanam, udah jadi simple aja nggak terlalu desainnya wow wow gitu nggak cuman simple simple aja jadi di sini saya taruh banyak uh, rumput jadi bisa menghasilkan forestnya, bisa menghasilkan hay dan fiber Oke, okay, kemungkinan uh, kemarin ada yang komen minta tambahin dino gitu guys ya ya kemungkinan dinonya bakal saya taruh di sini juga guys kalau misalnya saya dapat tapi nggak janji ya cuman ya berusaha deh kalau saya dapat ya guys ya mau minta uh, lihat dinonya gitu guys oke okay, simple nanti bakal aku uh, berusaha deh mendapatkan dinonya gitu Oke, okay, jadi bagian sini. Oh, salah nih mahogani belum sempat saya tambahin mahogani rodnya cuman ini ya stone rod oke jadi di sini semua pohon saya pakai scale powdernya untuk menumbuhkan jadi belum ada buah nggak apa-apa kita tunggu nanti musimnya udah sampai juga bisa berbuah oke jadi di sini kita tinggal panen dan tanam nah ini untuk yang kecil nah bisa menghasilkan ini guys uh, nektarnya jadi untuk nektarnya saya ya taruhnya di atas dua bawah dua dan di samping sana dua jadi ada jasmine nektarnya dua goldenrod nektarnya dua dan lavender nektarnya dua oke sekarang saatnya kita ke ini ya kita lihat di bagian sini saya belum tanam Oke. Dan dekorasi sekarang udah mahal ya guys ya, udah tambah diamondnya lebih mahal guys. Oke, jadi ini greenhouse saya. By the way, sunflower seednya masih dalam proses ya, dalam proses. Oke, kita lihat lagi. jadi seperti ini simple banget ya nggak terlalu wow-wow sederhana tetapi yang penting rapi dan enak ditata oke yang penting bahannya ada semua guys itu aja <laughs> jadi sangat simple guys ya Oke, okay, thank you so much for watching. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan see you on next video. Bye-bye.